se le acaba בעל הבית, בוא, בוא רגע, בוא תעשה לי חשבון אח שלי. מה היה פה? מה היה... אה, שלוש ארבע עיקרית, חמש ראשונה, ארבע שתייה, תעמיס.